Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sa Perkenalkan saya Santoni Mariko Panggilan Anton Dulu saya penjual sayur uh, Saya Rahmawati Panggilan adik. uh, Jual sayur Kebetulan ya agak lama terus jatuh uh, mencoba jualan yang lain jualan es es campur es campur es campur keliling pakai gerobak uh, tapi itu nggak lama juga kelantaran karena saya baru jualan tuh kan uh, saya coba saya, saya suruh ada teman coba jualan kue aja prospeknya agak bagus gitu daripada jual es ya saya coba jualan kue itu ah, pakai nampan nampan kecil dulu kan coba-coba dulu nah, saya keliling keliling kampung alhamdulillah rupanya habis jualan tuh ah, saya keliling lagi besoknya habis juga alhamdulillah nah, saya coba ke pasar saya coba ke pasar eh, keliling rupanya kata orang pasar tuh enak kuenya yalah terus nah, saya coba lagi terus akhirnya sampailah istri bilang gimana bang kalau kita masuk komunitas bisnis gitu yalah cobalah berkembung lebih berkembang lagi usaha kita gitu ya coba sama istri uh, gimana bang kalau buat roti gitu ya kalau abang nggak bisa buat roti nah, lah deh ada bisa nggak kalau katanya bisa gitu ya dicoba buat roti alhamdulillah bisa uh, istri kan uh, rupanya di roti itu juga sedikit-sedikit uh, ah, buat roti juga buat roti terus di dibaringin dengan uh, kue bolu brownies alhamdulillah sedikit-sedikit ada yang pesan pesan kue kota ya kayak gitu uh, uh, akhirnya ya seperti inilah mulai agak berkembang tapi gimana mesin belum ada mesin untuk buat roti ya dicoba dicoba uh, dikumpulkan uang untuk beli mesin kata istri ya lah ya mudah-mudahan dapat mesin tuh nah, kita kembangkan uh, roti letak di kedai-kedai kecil atau ya kalau ada depkes kita mau letak ke minimarket yang lebih besar lah gitu ya seperti itulah perjalanan kami usaha usaha usaha roti kue dan gorengan saya sendiri belajar uh, mulai belajar membuat roti ini dari uh, eh, DCC Dewi Septin Cooking Course yang berada di sebelah Panam tepat eh, di sebelah Hotel Mona tepatnya di depan gerbang Undri. Yang menawarkan ke sana itu teman saya. Jadi eh, kebetulan pula waktu itu saya itu masuk pas mau kelas roti manis. Nah, saya ikut ikut di situ. Memang diketawain juga gitu karena saya mereknya udah duluan udah duluan ada tapi barangnya nggak ada gitu dan saya termotivasi ikut eh, kursus di sana juga karena teman yang bikinkan merek ini e, roti gitu mereknya bakery jadi saya pikir karena dibikinkan gratis mau komplain gak enak ya jalan satu-satunya belajar untuk roti gitu dan memang ada yang menyarankan bagusnya itu kita jualan yang sekali bikin itu bisa banyak saya pikir donat sama roti itu bagus gitu jadi sekali adon dapatnya banyak ya waktu itu ikut kursus uh, habis kursus satu bulan di rumah eksekusi coba ini coba itu uh, berhasil kemudian saya mulai beranikan untuk pasarkan pasaran terdekat itu ya teman-teman di sekolah anak-anak gitu sama-sama wali murid gitu terus mulai kasih cicip gratis sama tetangga-tetangga terus ngomongnya kalau kami ini bakalan istilahnya pindah produk gitu dari gorengan ke roti gitu jadi dari tester banyak yang terima katanya enak manis sama rasa selainya pas gitu katanya jadi uh, ya udah bikin sorenya dijual sama suami habis alhamdulillah yang pulang ke rumah itu paling tiga buah lima buah kayak gitu kan dalam artian kalau kita berdagang itu memang habis gitu akhirnya saya uh, dipicu sama teman gitu kalau rotinya enak kenapa nggak bikin yang lebih besar coba iklankan nah, saya coba foto pakai biasa-biasa aja foto dari HP biasa tapi kayaknya hasilnya nggak memuaskan jadi akhirnya yang menawarkan itu teman yang sama-sama anggota dari DCC coba ikut di RKB katanya kebetulan e, dua hari lagi itu bakalan ada HPP katanya nah, jadi saya ikut ikut di sana jadi dari perhitungan HPP baru tahu minggu berikutnya ada foto produk. Saya, pokoknya setiap yang saya butuhkan ilmunya saya ikuti gitu. Ya, kalau menurut saya uh, janganlah menyerah untuk berusaha. Uh, rezeki itu tidak ke kemana, pasti ada. Yang penting kita berusaha, berusaha, berusaha. Nah, itulah motivasi dari saya kalau saya yang intinya nggak tidak perlu merasa risih dengan umur ternyata di luaran sana banyak ibu-ibu yang sudah hampir 50 tahun baru mulai belajar memasak bikin kue bikin roti untuk usahanya di masa pensiun gitu jadi kita-kita yang umurnya masih di bawah 40 tetap semangat jangan mau kalah